Não be, yeah, yeah. Fala comigo, baby, yeah, oh, o Shit que eu faço é dança, Faço tão gostosa, ela não solta não, Jogo perigoso e ela gosta assim. Yeah. só suprema no meu banco de trás Eu já nem me importo porque fico por trás Sei bem, vivo nesse mundo Tudo que eu quero, ei, é, é. viva longe de vosso amigo I feel all this pills on my body I'm feeling myself, lotado de chance é Like so sorry Boto meu hood, eu já cuido bem Foda que eu tô sempre lento lado de linha, bate Hoje não tem suporre, não espaço de nave, meu bloco é o trem Estarei no vídeo clip, Gabriela montou kit Antes do show, minha banca vai Sou fresh, sou clean, dinner no Apple é Bills Fazer o que eu quero, né, mano, né, não né, Encontro né, compromisso, mistério que partiu, Lanço simples, fico rico, make money, né, meu sócio, sou só negócio são só negócios, são só negócios. Yeah. Faço grana, lanço singles, não né? parcelo, Não é Meu sócio, yeah. yeah. São só negócios, são só negócios. As pessoas são uma vela, a barra você é flotado de chains. Flotado de chains. Eu boto meu hood, é o jaco da bem. jeito que eu faço, ela goza, yeah, Faço tão gostoso, ela não solta não Jogo perigoso e ela gosta assim Acelera o Volvo, ela passa marcha de tá me esperando Fumaça subindo no mano, meu banco de te faço a